Hammaga odamlar assalomu alaykum. Bugun menga juda ham qiziq bir savol bilan chiqishdi. Xo'p, qaysi yo'nalishni o'rgangan yaxshi deb. Xo'p, endi boshlayotganlar bo'lsa. O'zi umuman ikkala yo'nalishni ham bitirib olib ketganinglar yaxshi. Misol interyer bilan modelingni o'zini umumiy to'liq qilib olib ketganinglar yaxshi. No, misol agar hmm, faqat bittasini misol o'zlashtirgansizlar deylik va sizlarda hali hali umuman hech narsani o'zlashtirmagansiz bitta yo'nalish tanlamoqchisizlar bittasini tanlashga endi hozir yo'nalish kerak bo'ladi sizlarga masalan deylik bir xillar aytyapti mana mana shu saytga kiryapman mana shu yerdan pul topyapman va misol tirikchilik o'sib turibdi bemalol ho'p agar yaxshi ishlaydigan bo'lsanglar bu yerda oyiga ikki ming uch ming kerak bo'lsa undan ko'p ham aylantirsanglar bo'ladi dollarda anaqa qilganda aytganda endi unga faqat bitta odam emas jamoa bo'lib ishlanadi Э, har kuni o'ntalab kerak bo'lsa model yuklanadi э, shu orqali misol э, taxminiy misol agar har bitta odamni o'ziga hisoblaydigan bo'lsanglar olti yuzlar taxminan atrofida olti yuz dollarlar atrofida bemalol topsanglar bo'ladi ham saytlardan uch ddd yoki shunga o'xshagan saytlardan shunaqa orasida pul topsanglar bo'ladi ho'p model sotgan holatda faqat model esa model sotgan holatinglarda agar sizlar misol uh, vizualizatsiya qiladigan bo'lsanglar ya'ni vizualizatsiyaga keladigan bo'lsak vizualizatsiyada pul ko'p uh, ochib o'tadigan bo'lsam anaqadan ko'ra modelingdan ko'ra pul ko'p no qanaqa ma'noda pul ko'p masalan u yerda bitta buyurtma olasiz masalan deylik uh, xohlagan bitta interyer olaylik ham to'z kvadratlarini ham yozib qo'yardi nechi kvadratligini hozir endi ko'payib ketyapti vizualizatorlar ham keyin e, narxi sal ancha oldingilikdagi qimmat emas no umuman olganda mana mana shunaqa ishlar kadrga qarab hisoblanadi e, eksteryer sahnalari hop har bitta kadrga masalan ellik dollar yo yuz dollardan hisoblashadi buni hop bir ikki uch uchta kadr bo'ladigan bo'lsa taxminan shu uch yuz to'rt yuz dollarlar olingan bunga ham endi bu qanchaga shartnoma qilgan qanaqa qilgan balkim bu o'zi uchun qilgandir buni uni bilmayman misol e, interyerlarga keladigan bo'lsa interyerlarda aniqroq hisoblash osonroq ho'p visualizatorni o'zi umuman bitta rezyumesini qo'yganini ko'radigan bo'lsanglar rezyumelar bor mana bitta vizualizatsiya interyeri bilan yozib qo'ygan besh yuz rubl kvadrat metriga deyapti boshlanadigan narxi shunaqa to'rt yuz ellik besh yuz rubldan kvadrat metriga hisoblashadi ho'p endi buni misol yuz metr kvadrat misolida hisoblaydigan bo'lsak besh yuz rubl deysiz hop yetmish beshu to'rt e, yetti ellik to'rt dollar bo'layotgan ekan endi buni misol yuzga ko'paytiradigan bo'lsanglar ya'ni ikkita nol qo'shib yetti yuz ellik to'rt dollar misol sizlarda toza summa chiqyapti bu toza summa qanaqa hisoblanadi masalan e, sizlar yetti yuz ellik to'rt dollarni bittada olmaysizlar ho'p ikkiga bo'lib olasizlar birinchi qismini misol ellik foiz olib olasizlar ish boshlashdan oldin ho'p yetti yuz ellik to'rtni misol ikkiga bo'laylik uch yuz yetmish yetti taxminan to'rt yuz dollar bittada oldinglar masalan ish boshlashga keyin yog'i ketdi qachon ish topshirsanglar ikkinchi qismini o'shanda olasizlar ungacha misol e, shartnomalarga qaraydi ham o'zgartirishlar bo'lishi mumkin boshqa bo'lishi mumkin o'zgartirish bo'ladigan bo'lsa masalan e, o'z boshida shartnoma tuzayotgan paytinglarda o'zgartirishlarga alohida shartnoma tuzib olishinglar kerak masalan uch marta senga to'g'irlab beraman uch martadan keyin yana yuz foiz pul to'laysan har bitta o'zgartirganim uchun yoki yana yuz foiz pul to'laysan yana uch marta o'zgartirish imkoniyating bo'ladi sanda deb shartnoma tuzib olasizlar o'shanda sizlarda e, bizada bo'lgan muammoli bo'lmaydi deb umid qilaman xudo xohlasa e, man to'g'risini aytsam vizualizatsiyadan ketishimga ham sabab mana mana shu narsa bo'ldi e, o'tgan yili bitta uyni hozir ochib aytadigan bo'lsam ikki ming yigirma birinchi yilda salkam bir yil qildi to'rt yuz kvadratdan oshig'ida Xo'p, summasi katta edi, lekin o'zgartirishlar sabab e, ko'pligi sababli hozir aytaman sizga aniq chislosi bilan aytadigan bo'lsam, fevralda boshlangan loyiha Xo'p, oxiri noyabrda, yo'q, dekabrda yozdim. Nima bo'ldi? Bizani to'lovimizda unaqa bunaqa deb yozganimda, noyabrda yozgan ekanman. Klient hali ham ko'rib chiqyapti, unaqa bunaqa degan gaplar bo'ldi, bo'ldi, shu bilan jim bo'lib ketishdi. man e, ancha ancha emas endi ozgincha zararga kirdim to'g'risini aytadigan bo'lsam u yerda chunki qilgan ishlarimga hech kim pul bergan emas o'zgartirishlarga boshqaga e, uch marta so'radim keyin yog'iga man ham jim bo'ldim e, chunki o'z qoidasi bo'yicha shunaqa islomda ham uch marta so'raysiz bermasa u yog'i уже qiyomatga qolaveradi shu sababdan misol loyiha misol ishlayotgan paytinglarda interyerda o'zgartirishlarga tayyor bo'lishinglar kerak o'zgartirsa to'g'ri yoqmaydi hech kimga misol aytsa bo'ladi stimulga pul to'lamaydi chunki o'zgartirishlarga kim pul to'lamaydi ochib aytadigan bo'lsak pravkalarga agar misol pravka pulli deydigan bo'lsak sizdan boshqa vizualizatorlarga sekin ketishadi o'zi shunaqa yana manimcha yaxshiroq bo'lsa kerak no hozir endi anchadan beri to'g'risini aytsam yaqinda уже mana bir yil bo'ladi vizualizatsiya man qotganim yo'q xudo xohlasa modelingga harakat olti oy bo'libdi mana dekabrda oxirgisini qilgan bo'lsam shu e, shu sababdan no endi yog'i o'zingizni harakatingizga ham qaraydi masalan agar hammasini qog'ozda shartnomalar orqali qilgan bo'lsangiz e, misol e, sizda страховка bo'ladigan bo'lsa oyiga misol mana bu yetti yuz ellik to'rt dollar hech narsa emasda vizualizatorlarga ochchasiga yetadigan bo'lsa bu hech narsa bo'lmaydi ish bo'lib turadigan bo'lsa masalan постоянный ish berib turadiganlar bor hop mana bitta ham mana loyihalarga kirsanglar bo'ladi mana vakansiyalarga yoki e, mana vizualizatorlar bor ekan masalan kerak bu saytdan ham ancha narsa topsanglar bo'ladi mana oyligi endi bular ishlatadi sakson ming yuz ming shunaqa atrofida mm, no umuman olganda mana mana shunaqa holatda e, ishlanadi bular bilan taxminan shu yetmish ming sakson ming yuz ming shunaqa atrofida bu yerda beryapti no e, agar frilanser bo'ladigan bo'lsanglar ya'ni o'sha man qilgandekdeki faqat o'sha dizaynerlarni o'zidan topib bu saytda ham juda ko'p ishinglarni qo'yasizlar galereyaga ishinglar yoqadi sizga aloqaga chiqishadi shunaqa qilib kelishib bosib qilib ishlaysizlar hop boshida misol besh dollardan boshlab ishlaydigan bo'lsangiz ham hmm, man hozir nechi kvadrat qilganimni o'zim bilmayman misol taxminan shu sakson kvadrat yuz kvadrat oyiga qilib turardim to'rt yuz besh yuz bo'lardi endi bitta dona mijoz bilan misol bundan boshqa yana ikkita uchta mijozlar bilan ham ishlasanglar bo'ladi parallel chunki bittasi misol nima desa bo'ladi ishlayotgan paytda bittasi bilan ishlayotgan paytingizda o'zgartirishlarni misol tasdiqlatayotgan paytida siz ikkinchi e, ishchini ikkinchi odamni ishini bemalol tura olasiz hozir hech qanaqa muammo bo'lmaydi ho'p endi modelingga keladigan bo'lsak modelingda e, bu ham ikki xil masalan agar mana bu firmalarga ishlaydigan bo'lsanglar hozir infinity yoki shunga o'xshagan e, firmalarga ishlaydigan bo'lsanglar mana bularga bularda ham xuddi o'sha o'zgartirish xuddi o'sha hammasi xuddi o'sha eski tizim ya'ni dizaynda nima bo'lsa xuddi o'sha narsa bu yoqda ham bo'ladi bu e, frilanser bilan hozir anaqani solishtirayotgandagi gapda e, frilanser bilan misol yollanma ishchi yollanma ishchi bo'lib ishlaydigan bo'lsangiz masalan e, ba'zi o'zgartirishlar bo'ladi mana xohlasanglar xohlamasanglar ham infinit ishlaydiganlar bilishadi bu yerda ham qanaqa pul to'laydi unisini bilmayman lekin ko'pchilik ishlayapti hozir olti yuz yetti yuzlar manimcha atrofida olishyapti hozir ma, äh, del, ma dell'estionle ho'p no agar ishlamoqchi bo'lsanglar man sizlarga frilansni tavsiya qilaman chunki o'zinglarga xon ko'lankayla maydon bemalol yuraverasizlar misol o'zinglar xohlagan narsalarni yasaysizlar sizlarga hech kim buyruq berolmaydi shu tomondan yutasizlar man har doim äh, erkinlik tarafdori bo'lganman äh, misol mana bu yerda qaraysizlar qanaqa ketyapti misol modelda misol mana mana shu narsa yaxshi ketayotgan ekan mana shu narsani ko'chirib qo'yasiz misol ertaga o'zizni eh, sahifangizga sal butun o'zgartirasiz endi birga bir ko'chirmaysiz sal butun o'zgartirasiz bosib qilasiz shu bilan qo'yasiz sizniki ham sotilinadi hammasi sekin sekin sekin sekin chiqaveradi yo xudo xohlasa no eh, dizayner sifatida unaqa eh, ish qilolmaysiz frilansda ishlolmaysiz dizayner bo'lib ishlasangiz bo'ladi qanaqa masalan mijozni o'zingiz topib o'zingiz kelishib o'zingiz gaplashib ishlasangiz bo'ladi unda boyagi summadan ancha katta summa chiqadi bu yerda misol 7-8 dollar bo'lmaydi hop endi u yoqda misol loyiha bilan qilinadigan bo'lsa xuddi o'shanchani yana ustiga qo'shasizlar taxminan hozir 12 dollardan ishlashyapti firmadagi bo'ldi ancha bo'ldi ish qilmaganimga to'g'risini aytsam 12 dollardan bo'ladigan bo'lsa misol 100 kvadrat joy olishadigan bo'lishsa ham 1200 dollar уже bor bu yerda endi chizmasi ham bor hamma narsasi misol 3-4 to'rtta odam bor ishlaydigan ikkita odam ishlagan taqdirda ham mana o'sha olti yuz dollardan taxminan to'g'ri kelyapti hop umuman olganda anaqada bemalol ishlasanglar bo'ladi mana shu ikkita yo'nalishdan bittasida oldin e, o'zinglar misol nimani yoqtirasizlar o'shani aniq qilib bilib olinglar masalan menga hozir to'g'risini aytsam interyer eksteryerlar e, sal yoqmayroq turibdi misol ish qo'ygan joylarim ham bor lekin ishlarimni ham o'zim qilib bera olayotgan joy e, qilib bera olmayotgan joylarim ham bor hozir ish olib qo'yishga olib qo'yganman lekin o'sha qilolmayman ish chunki qilayotgan ishim o'zimga yoqmayapti shunga e, oldin bitta yo'nalishni aniq qilib tanlab olinglar keyin o'shanga qarab xudo xohlasa yog'iga davom ettirib ketasizlar ho'p bu hammasi endi sizlarni o'zinglarni rizqinglarga qarab misol man sizlarga e, vizualizator bo'linglar palon topasizlar dedimda masalan sizlar keyin vizualizator bo'ldinglar ham но ish topolmadinglar masalan deylik lekin kimdir aytadi shunaqa man bitta modelingni o'rgansang masalan palonsini topasan deb shunaqa bo'lib ketib qoldi modeling yaxshi ketib qoldi bunaqa ham bo'lishi mumkin o'shaning uchun e, hammasiga harakat qilib ko'raverish kerak ho'p umuman olganda frilansda ishlashni tavsiya qilaman sizlarga e, bu bor yana mana bitta fiver yoki shunga o'xshagan stoklar bor bundan ham pul topsanglar bo'ladi faqat bizani sohada emas misol e, upwork bor mana bu yoqda mana rosa ko'p yo'nalishlar bo'yicha ishlasanglar bo'ladi misol ikkida dizayner bo'lsanglar mana logo dizaynlar bemalol mana xohlagan mana bu zamonaviy o'sha kasblar deyishyapti o'sha zamonaviy kasblarni xohlagan bittasini tanlab turib o'shandan pul topsanglar bo'ladi hech qanaqa muammo yo'q bu bor upwork bor upworkda ham ko'pchilik ishlayapti hozir bularda ham normalniy e, pul aylantirsalar bo'ladi faqat bu yoqda registratsiya qilish sal muammoroq upworkda umuman olganda shu endi misol agar e, bitta yo'nalishni tanlab olsanglar shu yo'nalish bo'yicha ketganinglar yaxshiroq man hozir modelingni o'zimga yo'nalishni tanlab oldim xudo xohlasa e, modelingda ham taxminan shu bir ikki yil ishlab ko'rmoqchiman yog'iga nima bo'ladi nima qo'yadi hammasi ollohdan xudo xohlasa e, o'zi ko'rsatadi shu e'tiborli uchun rahmat xudo xohlasa keyingi videolarda yana ko'rishguncha video foydali bo'ldi degan umiddaman xayr salomat bo'linglar